În seara asta o să-ți improvizez despre a minți. Mulțumesc, Mirela! A minți. M-am uitat în Dex, online, și mi-a apărut minte, minți. Wow, și-am zis uh, mintea, minte? Cred că da. Mintea distorsionează adevărul. Însă, ca să ne ajute, pentru că dacă mă gândesc la un eveniment dramatic din viața unui om, uh, cel mai bine ar fi ca omul respectiv să distorsioneze puțin adevărul care i s-a întâmplat super dramatic și să-și imagineze altceva, ca să poată să iasă din această stare destul de depresivă, nu? Cred că mintea minte și e bine să facă asta, așa cum noi ne mințim pe noi înșine și alții ne mint. Și poate că e bine să se întâmple asta. Eu așa cred. Uh, într-adevăr, să nu exagerăm. Atunci când exagerezi, cu mințitul pe tine însăți sau pe ceilalți, uh, probabil că... Și asta e un alt adevăr. de -aia... Eu nu știu care e adevărul și care e minciuna. Probabil că trebuie să coborâm în inimă ca să aflăm care e adevărul. Tu ce crezi? Ciao!